大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏，我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。第一百四十五讲，神要对你说什么？ 听与不听没分别。违弃律法的夸奖恶人，遵守律法的却与恶人相争。坏人不明白公义，唯有寻求耶和华的，无不明白。 行为纯正的穷发人，胜过行事怪癖的富助人。谨守律法的是智慧之子，与贪食人作伴的却羞辱其父。人以厚利加增财物，是给那怜悯穷人者积蓄的；转而不听律法的。 他的祈祷也为可真。家有家规，国有国法，这是大家都相当熟悉，也不会陌生的。也当然，其中的这个内容，家规、国法，其实一听我们都知道，也不是太难明白啊，可以说是浅浅的啊，是我们都可以。 明白，就是，呃，有规矩，有法律，这个家，啊，这个国，才能够正常、很顺畅的去运作，有一个规范可以去决定，有规范可循。相反，那就是。 没有规矩，没有法律，那是非是什么？对错是什么？你要怎么样去做一个决定？有些时候你就发觉到很困难，有问题来，你也不知道当如何去处理。所以家规、国法是非常重要的。那刚才我们读的这个经文，如果你有注意。 我还特别把它，就是，啊，呃，就是有黄色的啊，给大家啊，有一点的专注啊。经文里面其实是有四点特别针对的，就是律法啊。那当中呢有这个呃，律法就是维系律法，遵守律法，然后有。 谨守律法，还有不听律法。那在以色列人来说呢，就是神，就是通过了这个十诫，这十诫啊，给他们一个诫命，然后以色列人就借着这个十诫，虽然是十条啊，但是这十条就在当中引申出来，引申在信仰。 在家庭、在政治、在经济各方面，都从这个实践慢慢的引申，然后扩大。所以在以色列人来说呢，啊，他们的呃这个呃信仰、政治啦、经济啦、教育各方各面，其实呢都有一个依据，呃可循。 所以律法对他们来说是非常的这个重要，是作为他们的这个人生的一个指引。那我们啊，回到刚才所说的，就是经文里面有提到四方面。那一方面呢，那就是讲到的啊，就是违弃律法的夸奖恶人。 那恶人，我们都知道，当然是做恶事是不对的。但是呢，那些违弃立法的人，他们怎么会夸奖恶人呢？那就是是非颠倒哦。这些恶人做不对、做不好的事情，哎，没有指正他们啊，没有告诫他们，相反还去夸奖他们，那这是什么？这就是是非。 颠倒，然后呢？接下来呢，就提到就是有遵守律法的人。那相相反来说，就是不遵守了啊。遵守的，就是跟恶人相争；那不遵守的，那就跟恶人什么相好？哈哈，对，恶人，我们你当是呃，离他远远。 不要说他影响，哦，因为他是恶人嘛。但是你不遵守律法的人，那你就跟这些恶人什么相好，常常跟他来往。所以圣经里面说，那遵守律法的人呢，其实呢是会与恶人相争。你假如是一个遵守律法者，你会在当中是什么？你会在当中为这上。 的律法，而有为真理而战，为真理而讲。接下来呢，那我们再看得到的就是，谨守律法的人就被称为智慧之子，就是很有智慧。如果你不谨守律法呢，他这里说什么？ 那就会羞辱其父，啊，在以色列人来说呢，是基本上是一个家族的概念，啊，所以是非常重要。所以孩子不好，哎，父亲也没有面子，啊，这跟我们华人背景其实也相似啦。如果你不遵守律法，那你的家族也会受到羞辱。 那这个是什么意思？这当然就是自嘲苦刺，啊啊，自我羞辱了。所以啊，这些都告诉着我们，你要遵守律法，这是非常重要的。而在当中呢，一个最重要的就是不听律法的，不听律法的，他的祈祷。 为可真。那这个不困难的明白，但是有些在圣经里面的教导是告诉我们，上帝不喜欢啊，上帝不悦纳啊，上帝不开心啊，这些等等。但是在这边他的表达是可真，那也就是说，呃，极度的不满和跟他的这个严重性的不满啊是。 可证恶的，那不听律法，他的祈祷也为可证。讲到祈祷，我们大概就把它更深入的去看。祈祷就是，呃，在跟崇拜啦，啊啊，还有侍奉啦，嗯，奉献啦，这些就是对跟上帝的一种表达啊，敬畏。 崇拜都有一些关联的，所以不单单是说，哎，不听律律法的人啊，祈祷上帝不听而已。其实也包括是说，假如是你是一个不听律法的人，你有祈祷，你有敬拜，你有赞美，你有奉献，你有侍奉，这些跟信仰有关的，其实呢，在上帝的眼中都是徒然无益的。 就好像在新月圣经里面，这些法利赛人，他们都谨守着啊，各式各类的啊这些的呃律法的事件，但是呢，你会发觉在新月的时候，都是被保罗啊、耶稣啊所责备的人啊，你怎么样的有各种的崇拜？ 祷告、礼仪、奉献、侍奉，甚至你有属灵的一个地位等等呢。如果你是不听律法呢，其实上帝都不喜宴。甚至你是被上帝看为可憎的。所以今天呢，这个经文里面重点。 都一直在提到的，就是跟律法有关。那我不知道对你来说，你会在当中会有怎么样的一个思考？你现在呢？对于上帝的话，你是尾气听了也不在意，还是你不遵守上帝的话，还是你是谨守的，还是你不听？ 我们真的是要祈求主自己，来感动我们，给我们反省。因为我们基督徒都知道，上帝的话就是我们人生的指引。它是指引，它可不是一个参考。所以你看，你知，你听，审直，你会讲啊。重要的是你怎么样活出上帝的。 如果你知、你听、你看，甚至你会讲，但是你的生命没有将它活出来，那我想就跟第九节所说的是非常严重。转耳不听律法的，他的祈祷也为可憎。这是神对你说的话：不听律法者，神看为可。 我们一起祷告，天父上帝，我们知道你的话语就是我们脚前的灯，路上的光。你要我们将你的话语深藏在心中，免得我们得罪你。所以你的话语对我们是何等的宝贵。但是主啊，我们按在这个时代里面，我们又有各种的渠道，我们有各种的机会，都能够接触到上帝你的这个话语。 但是很多时候，我们多到一个地步是泛滥的，因为很多时候我们在当中听听、看看、讲讲就算了，我们都没有认认真真的来遵守主你的话语，我们将你的话语我们委弃，我们没有遵循，我们没有遵守，我们没有去听。但是主今天你对我们说的话，就是我们对于你的话语，我们要去认真。 如果我们不听主你的话语，那对你来说就是可憎恶的事。我们祈求主，自己圣灵充满和感动我们。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力，请代为转发，希望有更多的人去订阅美情味。 在牧区、牧场来祷告，当然也希望你是写几个字来给我鼓励，跟大家彼此的分享。